Hallo Leute, herzlich willkommen, willkommen, zu einem neuen Video. So, heute gucken wir uns Dimash Kudaibergen, der kasachische Sänger. Der Sänger, der eine außergewöhnliche Stimme hat. Genau, der eine außergewöhnliche Stimme hat. Mhm. Uh, ich und TK haben uns das schon mal angeschaut. TK? Ja. Ah. Das war richtig krass, seine Stimmlage. Also, wie er seine Stimme verändern kann, ist. Oh, Genau. Und da dachten wir, Mehmet muss das unbedingt mal sehen. Ja. Und ihr habt so oft in den Kommentaren geschrieben, dass wir zu SOS Reaction machen sollen. Genau. Ich kenne den Kollegen noch nicht. Ja, also, also den wirst du jetzt halt kennenlernen. Und wir haben sehr viel kasachischen Content eigentlich. Könnt ihr auch ja. gerne abchecken in meinem Channel. So, dann fangen wir an. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich auch. Und ich erst. <laughs> Natürlich, das war ein riesen Publikum. Das war ein echt riesen Publikum. Also ich könnte es, glaube ich, nicht für so, so vor voll vielen Menschen singen. Das bin ich. Die Oma. Also die Oma. so, jetzt genießt die Stimme. Also. Vor allem live. Ja, erstmal so schön ruhig. Ja, klar, das kann auch nicht jeder live krass singen. Ja, die machen meistens Playback oder Ja. Das ist wie so eine Englischstimme bei ihm. Mhm. Vor allem, wenn er hoch singt. Ja. Jetzt singt er tief. Krass, ne? Krass. Ach krass, wie er das auch schnell wechseln kann. Von hoch zu tief. Man denkt so, das singen verschiedene Menschen so. Ja. ja tschüss, <laughs> das war jetzt richtig unerwartet. Ich komme ja. nicht drauf klar. Ich kann mal gerade so hoch singen, gerade so tief, also. Guck mal, hier klingt er wie ein Mädchen, gerade klang er wie ein Mann und dann dazwischen wie so ein Jugendlicher, das ist. Ja, krass. Krass. Uh, oh, shit. Wie, wie eine Oper. Shit. Also dafür würde ich ein Ticket kaufen, dafür würde ich Geld ja. ausgeben und dahin gehen. Ja, das ist noch krasser, wenn man das live sieht, so. Ja, natürlich. Ich bekomme jetzt schon fast Gänsehaut, wenn ich das live sehen würde. Ich, ich würde sterben. krass. Wow. Oh, Gänsehaut. Ja. Also ich würde mir Platz in der ersten Reihe holen. Ja, definitiv. Diese Golden Circle da, diese mm. Also manchmal wünsche ich mir, dass ich so eine geile Stimme habe. Yeah. Oder überhaupt eine gute Stimme, sagen ich es mal so. Ihr singt mit vielen Stimmen. Ja. <laughs> Wahrscheinlich auch mit sehr viel Übung und sehr viel Kann Zeit. Auch sein. Ja. Der trinkt bestimmt jeden Abend Milchsuppe, bevor der schlafen geht, damit ja. er so eine Stimme hat. <laughs> Also für mich unglaublich schwer, wenn ich versuche hochzusingen. Wow. Er singt höher als Arena Grande. Und die ist schon. Mhm. Und geil. Es fängt auch ein, komplett ein. Du denkst wirklich, dass so drei, vier verschiedene Personen Ach, so das so krass, anhören äh, ja. Mann. Also ich bin wirklich, wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir schon so richtig verrückte Sachen im Internet, ja. in YouTube, aber das ist wirklich einer der krassesten Videos, die ich gesehen habe. Krass, ey, das... Respekt, diesen Erfolg den ich genießen. Ja. Wirklich. Ich kenne aber auch keinen so wirklich, der so eine krasse Stimme hat. Krass. Ich glaube, wenn es zu einem Battle kommt, würde er alle anderen и море поклонников Вау, блестящего Дима. артиста Вау, на славянском базаре. Браво! Крас! Спасибо! Ши. Похоже, сегодня Басков без цветов. Abi bir bulmaya bakalım. Димаш Кудайберген! Браво! Спасибо большое. Крас. Ich würde ihm diesen Croissant hier geben. Weil das ist unser Maskottchen, also das wollte ich nochmal erwähnen. Хочу поблагодарить Dieser Croissant, der steht schon seit вас, дорогие зрители, за ungefähr seit то, что 5, 6 Monaten hier. когда я участвовал на славянском Naja, wir базаре, nennen den, честно, wie nennen wir den jetzt ab jetzt? Wir nennen ihn einfach Ola. помогли мне Olaf. Ab jetzt unser Maskottchen, dieser своей Croissant. карьерой. Olaf. Olaf. И славянский базар М, для да, молодых leider артистов verstehe ich очень nichts. многое значит, действительно. Я от всей души Wahrscheinlich sagt er so Sachen wie Dankeschön. Хочу oder Ja. so, Ich hab, ihr seid die besten Fans oder so. благодарность. Приезжайте в Казахстан. Warum schenkt ihr mir so viele Oh. Blumen und nicht Geld oder Ja. so? Спасибо большое! Und Dankeschön an Kasachstan, Dankeschön meine Димаш Fans. Кудайберген, liebe euch. Казахстан. Спасибо! Ja. Sehr schön. Die Fans sind noch kurz vorm Wein. Ja, manche weinen davon. Ja. Krass. Und guck dir den Mann mal an. Und wie findet ihr es? Also ich fand das krass, ey, das war zu zu krass, zu wild. Zu, zu wild, das ist viel zu wild. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich habe schon so Ja, ich kann ja, ja. Ich habe schon zwei Rankings Man, man kann das einfach nicht so realisieren so dieses Ich habe schon zwei Rankings. Ja. Ich habe schon zwei Rankings gemacht. <laughs> Und ja, ich kann es immer noch nicht fassen. Ja. Und ich weiß, jetzt freue ich mich immer so, <laughs> jetzt habe ich mich auch gefreut, ja. so echt zu hören, wie ich umgehauen werde. <laughs> Man freut sich so. Wir wurden alle umgehauen. <laughs> Wir wurden alle umgehauen. Alle. Ja. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr noch andere ja. Vorschläge habt, andere Videos kennt, mhm. so wo man seine krasse Stimme hört, schreibt es gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like da, abonniert. Oder guckt. generell krasse Videos, so was man sich angucken kann, ja. worauf man reacten kann. So. Guck bei ihm vorbei. Ich genau. habe dich unterbrochen. Okay. Jetzt mache ich das mal weiter. Guck bei ihm vorbei. Natürlich. Sein Kanal. Ich habe sogar ein Video gedreht. Und bei mir. Krass. Kommt bald noch. Hoffen und wir. Ne? was ich noch sagen will, Grüße gehen raus an Olgun Yüksel. Wir haben dich nicht vergessen, mein Freund. Mhm, okay. Also denkst du jetzt, warum hast du das jetzt gesagt? Aber das, das, war jetzt so, ich <laughs> weiß nicht, ich habe so, so ein Denk, okay. Gedenkenmoment. So, okay, weißt, also, noch. alles klar. Also, weil es so melancholisch war, okay, ich verstehe es. Okay. <laughs> okay. Ja gut, dann sagen okay. wir Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.